साथीहरू आज फेरि पनि आइसकेको छु म एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आजको भिडियो चाहिँ कुनै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट भिडियो चाहिँ छैन त्यो पनि यसो कन्टेन्टमा छुट्याइदिउँ भनेर चाहिँ यहाँनिर यसो हेर्दै आउँदाखेरि अब क्लिनरको काम गर्नुपर्ने भएको छ र क्लिनर काम चाहिँ मैले गर्न लागेको छु साथीहरू अब हजुरहरूले पनि भिडियोलाई हेर्नु होला र साथीहरू सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै नै छु र अब यहाँनिर हाम्रो बाख्राहरूलाई पनि चाहिँ होइन एकदम यहाँनिर सफा गरिदिनु पर्ने यसो यहाँनिर खोर चाहिँ पुरा फरेको भइसकेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन यसलाई चाहिँ अब पुरै क्लियर गरिदिनु पर्ने छ साथीहरू अनि टक्कसँग अब यो चाहिँ सफा गरिसक्छु मैले चाहिँ होइन अनि मैले चाहिँ हातमुख धोएर नि ब्रस वास गरेर चाहिँ अब यहाँनिर फेरि बाख्राको चाहिँ यो साफ गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर आएको छ साथीहरू र भिडियोलाई अब के कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू म चाहिँ अब भिडियोमा अगाडि बढ्न चाहन्छु साथीहरू हजुरहरू यदि हजुरहरूलाई पनि भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू ल साथीहरू अब चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छु साथीहरू मेरो क्लिनर गर्ने चाहिँ यहीँ छ अब झाडु होइन झाडु समातिराखेको छु ज्यापसँगले अब चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै क्लियर गरिदिनु पर्नेछ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो काम लाग्यो हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला भिडियो धेरै लामो हुने छैन साथीहरू

फाइनल साथीहरू यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो क्लिनर काम चाहिँ सकिसकेँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू विदेशमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ क्लिनर काम मलाई चाहिँ थाहा भएन होइन कस्तो कस्तो के के सफा गर्नुपर्छ थाहा हुँदैन थाहा छैन होइन त मेरो चाहिँ क्लिनर काम भनेको चाहिँ यही नै हुन्छ साथीहरू होइन अब यस्तै छ साथीहरू होइन पटक्क यहाँभित्र चाहिँ फेरि मेरो दुइटा भर्खरै यहाँनिर चाहिँ पाठी पाएको छ यहाँनिर चाहिँ पाठीहरू चाहिँ सुतिराखेका छन् होइन यिनीहरूको अब उठ्ने बेला भयो टक्क बाहिर राख्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ खस्छन् भनेर चाहिँ एउटा सानो त यिनीहरूलाई चाहिँ थुनेर राखेको होइन अब टक्कसँग दुईवटा बच्चा माउले एउटा पाएको रहेछ पाठी पाठी त्यो पनि साथीहरू अब यस्तै बाख्रा हेर्ने बस्ने बाख्रालाई स्याहार गर्ने बस्ने गरिराखेको छ अहिलेसम्म फाल्टो काम गर्न सकिएको छैन साथीहरू